Salve a tutti, faccio questo video perché negli innumerevoli review è prevista la ricarica tramite la sua basetta solo togliendo il marchingegno dal bracciale e invece io vi faccio vedere che questo non è necessario che anzi è stato previsto perché sotto c'è lo scanso perfettamente progettato per alloggiare la sua basetta vi faccio vedere meglio da vicino lo scanso che permette di innestare, si avvicina, si fa una leggera pressione fino al click, a posto, 1, 2, 3. Ancora un'altra inquadratura, c'è tutto uno scansetto di meno di un millimetro apposta per alloggiare il caricatore si fa una leggera pressione fino al click. Per toglierlo, stessa cosa, dal lato del cavetto o da uno dei due lati si fa un minimo di pressione, ma proprio un minimo, e la polsiera è pronta al riutilizzo.